Halo Mbak Sis dan Mas Bro Hari ini kamu aku akan ajak menukarkan kaleng-kaleng bekas botol minuman Yang udah kita kumpulin untuk ditukar jadi duit Jadi pilihannya ada dua Mau ditukar jadi duit atau mau disumbangkan ke charity Jadi di sini botol atau kaleng bekas minuman itu biasanya bisa ditukar jadi duit. Makanya kadang-kadang di sini juga ada orang minta-minta atau pengemis gitu. Kalau nggak punya uang receh ya dikasih botol atau dikasih kaleng minuman karena buat mereka bisa ditukar jadi uang. Untuk nukerin kaleng atau botol ini, datang aja ke salah satu supermarket atau minimarket ya supermarket sih yang ada di dekat rumah. Jadi untuk sekarang kita mau datang ke Ika Supermarket ini dia Ini apa tuh pet burger and uh, we don't welcome to do it we don't leave cash for the receipt so we need to buy using the receipt jadi mereka itu nggak ngasih uang cash tapi mereka uh, mengharuskan kita beli sesuatu jadi kasih botol It's in a way kasih that they don't want the people just come in with a big bag and get the money oh jadi mereka tuh jadi because so so many also uh, apa namanya homeless, homeless that come yeah, in. but then get man, I don't. It's bad. Uh. Ah. Like because then they get money if they find it. Hmm. Okay, they can buy the food because yeah, they, they want food. Ini dia kita masukin satu persatu botolnya tuh. Di situ. Charity or uh, ada pilihan untuk charity yang sebelah kiri atau yang sebelah kanan untuk dapat uang oh. dia ya, muntahin lagi nih Is it your inside? Yeah. Oh. So no one can just take it out and then... And reuse. Yeah. Oh jadi di dalam itu hancur dia sih oh ada botol gede juga bisa ya oh ini harganya satu kroner yang kaleng-kaleng satu harganya eh -eh. salah masukin ini. Can you read it? What what? 14? 14, cans. Yeah. Aluminium 14, 31 cans. Aluminium is the same. Uh. Four pet bottles, small and two big bottles. Oh, jadi kalau big bottle 53. itu dua corner. Do you want donate or? You can, we can donate. Donate? Yeah. Okay. Or we can, we can try. Buy, buy something. Uh -uh. Oke, okay, kita kali ini mau nyoba untuk beli sesuatu ya nukerin sesuatu jadi coba yang outbet tala deh yeah. next time we do donat oh jadi kita dapat resep iya. ini yeah. terus so we got we we <laughs> we was and then we get the receipt oke okay. jadi untuk bawa plastik atau apapun atau wadahnya kita dibuang di sini nih slang hair yeah what it means throw it here okay. and then oh tuh sama umbelnya juga di metro di situ <laughs> nih masnya ngambil kacang mete sama beli pisang mau apa lagi hmm. ya tadi gimana caranya menukarkan kaleng-kaleng dan botol bekas minuman. Jadi buat yang um, ini buat yang mungkin punya botol atau kaleng kalau misalnya di Swedia itu bisa disimpan itu kita ngumpulinnya sampai tiga bulanan gitu ah, dan cuma dapat 30 40 40 kroner ya sayang almost sekitar oh 53 kroner tapi ya intinya tuh bukan <laughs> oh, I don't want to pass intinya itu intinya itu bukan uh, duitnya sih sebenarnya intinya tuh biar orang tuh ngumpulin sampahnya supaya nggak dibuang sembarangan dan di recycle itu itu bagus pesan moralnya gitu tapi tadi kalau di Ika dia nggak nggak ngasih apa namanya hmm. nggak uh, ngasih ya <laughs> soalnya <laughs> kita habis menghindar menghindari muntahan karena kalau malam minggu di jalan-jalan banyak sisa-sisa muntahan kalau habis malam minggu banyak orang mabuhai terus muntah di jalan jadi kalian harus hati-hati ya pokoknya kalau hari Sabtu hari Minggu biasanya banyak sisa muntahan <laughs> aku jadi ikut muntah aku lanjutin lagi jadi kalau di Ika itu dia Eh, nggak uh, ngasih uang nggak langsung ngasih uang tapi dia harus mengharuskan untuk membelanjakan uh, hasil dari penukaran botol tadi karena mungkin dia nggak mau uh, homeless homeless pada masuk ke Ika store dan bebas keluar masuk gitu soalnya di beberapa tempat itu banyak supermarket yang banyak didatengin sama homeless untuk nukerin kaleng-kaleng ini tadi gitu mungkin mereka pengennya tetap bersih gitu loh jadi mereka tidak mengizinkan untuk cuman sekedar menukarkan uang gitu. Sekarang aku mau ngunjungin mertua dulu yang lagi sakit karena habis operasi kemarin uh, belum sempat ngunjungin dan aku udah bawa bunga. Bunganya ini buatan sendiri. Lucu nggak? Ya, semoga nanti senang ya ibu mertua Terima kasih ya sudah mengikuti. Semoga informasinya bermanfaat dan mungkin kita bisa tirukan juga di Indonesia supaya eh, nggak uh, pada buang kaleng-kaleng sembarangan di mana-mana ya. Makasih. Jangan lupa di klik tombol subscribe sama di like videonya. Share juga mungkin ke pemerintah atau ke siapa aja yang berhubungan dengan eh, pengelolaan sampah. Siapa tahu bisa ditirukan juga di Indonesia. Dadah.